asalaamaaleykum mbokk yi àndal chaîne chaîne youtube daara alquran ñu leen di nuyu te di leen ziar di leen baal xaq di leen baal ñaan yàlla boole ñu baal waaye tamit nangu ñu suñu koor jégal ñu suñuy bàkkaar mbokk yi xam ngeen ni ko baaxoo defee rek ci leçon yi xam ngeen ni suñu leçon yële jàll jàngoon nañu li nga xamante ne mooy masque néeg ak nan lañ koy ijjee ba boole ko tey nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy xëcc baat nan lañ koy xëccee ak xëcc la yan baat la ñuy xëcc xëcc boo ko déggee muy maanaam baat bi boo koy wax da nga koy xëcc taawil ko mooy guddal ko comme lu mel ne ki ah boo koy xëcc danga naan ah moom lañu war a jàng tey comme nañu gisee si tableau bi boobu ñu gis mooy ah ndax lan dafa am xëcc moo tax boo xoolee alif googu ci wetam moom mooy xëcc gi dafa nuroog ah mais du ah amul maas amul dara moo tax waxoon naa leen sa début élection yu njëkk yi baat bu amul maas kenn mën ko tuddee dara ci wàllum ijj bu doon liifantu danga naa alifun mais bu dee ijj moom kenn du ko tuddee dara ndax amul maas kon kooku ñu gis mooy aa ndax day am xëcc bis topp di baa ndax lan dafa am xëcc fekk am xëccu lay wax ba mais dafa am xëccu kon lay wax baa bis topp di gis nga ta astafurlah bi si topp di taa dafa am xëcc moo tax ba amuñu xëcc lu ñuy wax ta mais li ma am xëcc moo tax daa naan taa bi si topp di saa gis nga ba amuñu xëcc lay wax sa toujours baat yi lépp ni ñu koy waxee benn lay doon différence bi mooy xëcc bi ñu ci yokk xëcc bi saa ba amuñu xëcc lay wax sa kon nga ñëw ni saa bi stop di jaa gis nga dafa am xëcc jaa ba amul xëcc lay wax ja en général tamit bu amee xëcc nii leen koy bindee bu amul xëcc nag kenn du ko bindee nii ndax doo si def xëcc gi moo tax jaa bi stop di xaa gis nga leen xëcc moo tax xaa bu amoon xëcc lay wax xa kon boo xoolee air bi ni muy génne ñoo bokk mais xëcc gi nga si dolli xaa bi si topp di xaa gis nga xëcc gi moo ne na xaa xaa bi si topp ci bind ñaareel bi di daa gis nga dafa am xëcc daa bi si topp di zaa gis nga zaa dañ koy xëcc dañ koy taawi bis topp di raa gis nga yëpp dafa am xëcc daal xëcc gi ngi moom ngay taawi raa bu amul xëcc lay wax ra bis topp di zë bu amul xëcc lay wax zë zë rek yem fa bis topp di saa saa gis nga boo ko tuddee leer fekk am xëcc lay wax sa mais da nga fii da nga xëcc ba pare indi waaye baat bi mu leer saa bis topp di chaa gis nga chaa bokk tak sa cha waxoon nañu sa ak cha mais bii bu amee xëcc lay wax chaa kon ba tey baat bi ñu koy waxee day ñëw bis topp di soo gis nga soo gis nga cha ak sa ak so kon am na différence ñu bàyyi xel nga bind bis topp muy doo gis nga doo dafa am xëcc doo dañ koy xëcc mu tawee ko bis topp di too gis nga too too dañ koy xëcc bis topp di zoo gis nga zoo yëpp la ñuy xëcc zoo bis topp di aha gis nga amul xëcc lay wax ah mais ba muy xëcc danga naan ah bi ci topp di roo gis nga amul xëcc lay wax roo mais ba muy xëcc nga ne ni ah roo bi ci topp di faa bu amul xëcc lay wax fa fa kese yam fa mais danga naan faa bu amee xëcc bi ci topp di xo ba mu xët lay wax xo yem fa xo yem fa ñu bind bi suuf ñam fa kaa gis nga amul xëcc lay wax ka ma amee xëcc nga ni kaa mais bis topp di laa gis nga ñu ko bindee foofu bu amee xëcc bu amee xëcc nii lañ koy bindee laa pour foo gis bàyyi ko xel bis topp di maa gis nga bu amee xëcc maa dañ koy xëcc mbaa mu xëcc nga ni ma yem fa dagg kam ma mu taxaw du topp di naa ba mu xëcc lay wax ba mu xëcc nga ni na dagg ka ba mu xëcc nga ni naa du topp di hee bu amee xëcc hee bu amul xëcc hë hë mu jeex du topp di waa nga koy xëcc waa ba mu xëcc nga ni wa du stop di yaa bu amul xëcc nga ni ya gis nga yaa bu amul xëcc nga ni ya kon def naa ne leçon bi loolu la woon maanaam baat yi xëcc doog la ñuy jàng mais daanaka xaraf yëpp jàngoon nañ ko sa tàmbalement ba si leçon yu njëkk ya bu fekkee ni suivre nga cours yi leçon yu njëkk yi rek da nga comprendre li baat yi yëpp jàngoon nañ ko ci leçon yu njëkk yi lenn doog nañ si yokk muy xëcc yi kon di leen jaajëfal baax baax eh, di leen dig daje ba beneen leçon incha allah rabbi jërë ngeen jëf